Десять років тому у власному будинку Ольга разом з чоловіком Юрієм власними силами облаштували притулок для тварин, побудували будинки та вольєри, місця для вигулу собак тощо. Почалося все із одного кота Семена Марковича. Мы нашли его маленьким котенком э, месячным. Нашла его наша собака. Вот здесь на реке. Мы пошли гулять. Вот. Да, Семка, я тебя люблю. Нашли его маленьким котенком. Принесли, оставили, очень его любим, он тоже нас очень любит. Да, Семочка? Утримують десятки собак. Ольга Волкова каже, що це не притулок, а дім великої дружньої родини. Усіх своя історія. Цього собаку звати Нафталін. Він нічого не бачить і не чує. Эта собачка, она оказалась ненужная хозяевам, и они ее выбросили, очень старенькую. Мы его назвали нафталином, <laughs> сами понимаете почему. Вот. Он у нас, э, мы показывали его ветврачу, сказали, он очень старенький. Говорит, ну три месяца мы даем. У нас он уже четвертый год. Все було добре до 24 лютого 2022 року. Далі обстріли. Ольга говорить, переймалася за тварин, і вони з чоловіком прийняли рішення евакуювати їх. Мы нашли просто заброшенный дом в Первомайской области, и мы переехали туда. Мы забрали с собой всех животных, по дороге забирали брошенных. Перевозили по чуть-чуть. Перевозили машиной, э, у нас э, сделали из прицепа сделали будку самі своїми руками. Ольга розповідає, було складно утримувати тварин в маленькому приміщенні без комунікацій, тому прийняли рішення повернутися додому. Кореспондентам волонтерка розповідає про тварини, які загинули внаслідок обстрілів, та показує, як уламки снарядів пошкодили вольєри. коты, они более спокойно относились к взрывам, к выстрелам. Собачки очень боялись. Мы умирали старенькие собаки от разрыва сердца. Одну собаку, осколочное ранение. Мы вышли на, на крики, она кричала, э, просто разорвала ей животик, вот так вот попала. Она в крови, все, она у меня умерла на руках. Это ужасно было. Это собака добрейшей души человек, милочка. Она была очень добрая. Очень жалко. Вот пролетала, и там прямо через будки, вы видите, каким образом, и вон дырки, и вот насквозь через будку пролетела. Живе в притулку самиця єнота Ольга. Врятували її з контактного зоопарку. Живе в окремому вольєрі, харчується овочами, кашами, м'ясом. Тварину разом з усіма також евакуювали. В доме, в котором э, ну, практически не было никаких условий. Там не было ни газа, ни воды, ничего. Землянка, земляной пол. Олю, если выпускали, Оля старалась <laughs> расковырять этот земляной пол на полметра в глубину, похоронить там все, что она находила ценного. Під час обстрілів пошкоджена клітка єнотихи. Тварина почувається добре. Оля, просыпайся. Доброе утро. Солому убери, ты должна быть красивая девочка, выходи. Клетка енота. И вот это все было выбито. И там, и тут. Э, все было вокруг. Летало снаряды, вон оно поразбивало. И э, деревья поломало. Я не знаю, как сюда к ней не прилетело. За словами Ольги Волкової, до повномасштабного вторгнення в притулку проживало більше сотні тварин. Станом на 9 березня залишилось 40 собак, 30 котів. Крім тварин, в Ольги є більше 10 рибок, які вона також врятувала. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.